Oh my god, Ronnie! Atapos Ilzas ligzdā skatos, neviena nav pildo. Ilzas māte saka, Pēter, ko tad tu te dari? Es saku, nezinu. Viņa saka, nedirs, nedirs! Es zinu visu par tavām un Jāņa izdarībām. Tu esi baigā mau, man patīk. Tu esi baigā mau, man patīk. Tu esi baigā, man mamma sitā, man nepatīk. Mani mamma sitā, man nepatīk. Mani mamma sitā, Nē, nē, viss kārtībā, tu vienkārši nesaproti. Ko es nesaprotu? To, ka tas ir stils, stils, stils, stils, stils, stils, stils, tas ir nils, nils, nils, nils, nils, nils, nils. Visu pateici, vai arī būs vēl kāda dziesma? Es saku, labi, labi, viss. Evo, bet kas tavs pieris? Tev ir trešā acis? Par ko tu runā? Man pierā nekā nav. Ā, nu labi, tad laikam. Gucci man, Gucci man, Gucci man, Gucci man, Gucci man, Gucci man, Gucci man. Zaļi, baltiči, beidzies, beidzot tu taču eidi ka nu labi dirst. Pēdējā atskaņa arī dirst. Ilzes māte mani parubīja. Nu neko. Gan jau ar laiku sapratīs, kas ir stils. Stils, stils, stils. Stils, stils, stils, stils, stils.